Ini dia, Nesteler Gona. Halo happy guys. Siapa yang suka Nesteller? Siapa yang suka ngopi? Siapa yang udah pernah nyobain kolaborasi Nescafe dengan Nesteller? Gue udah nyobain nih, rasanya ah mantap. Bikin bad mood jadi good mood. Nggak percaya? Lo harus nyobain.